Thank mm-hmm. you. sok pete orang ya lagu nanti yang judulnya kumis hmm. kumis kumis jago ya, kumis awe tuh cepat ke tapi tong ya, apa itu ya pisan sarang ah. tong iya tong gado iya anu kumis anda siapa namanya lehan itu teh kamu kupa majikan nama kumis baplang gitu. kumis baplang <coughs> so kayak eh, ya. dicium kuno kumisan kumis Nisna guru. tapi backingan lah oh kali ya ya kelar. balikannya hanyaar dikurmu maneh nga camp pasti get tekendiciium ku bumisan bumisan ne pasti peresen dicium kuno kumisan kumisnya dipur maneh ngacamember pasti gette kan dicium kuluk kumisannaaneh saplaan hati-hati ngajeng buah culang arat kesadayanannya beli simkuringing Japungmaapung mudah-mudahan ketampi usadaana para wargasadayana Oke kalau mangsungan sarang kamar denganna channel YouTube warga 245 koreho likearan subscribe mudah-mudahanpa Yunaur mudah-mudahan channel testing jasa eh, Langkung maju Jojo bangku konten-konten langkung ngaghibur kepalawan Jalayanana atau sakit tisimkuringrekannya At Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhtulbara waruga waruga o5